Mas Senhor, tudo bem? Nós vamos falar sobre o que é corte e qual é a diferença de corte e namoro. Para, corte, que é isso? Onde eu já ouvi falar? Vou começar pelo namoro, que é mais fácil. Eu tenho certeza que Hollywood e os livros de romance e a sua história e a história dos seus pais e do seu melhor amigo já te falaram o que é um namoro. Namoro é quando você gosta de alguém, a pessoa gosta de você de volta, às vezes. <laughs> E aí você começa um relacionamento, onde o que você tiver vontade você faz, e se der errado você termina, afinal, amar é o próximo, né? Então vem o próximo, e enfim, namoro é namoro, todo mundo sabe o que é. Aí tem o tal do namoro santo, que são as pessoas que creem em Deus, querem namorar, mas não sabem como fazer. Então elas vão, começam a namorar, mas não pode fazer sexo. Então ela vai, ela abraça, ela beija, ela sai, ela fica sozinha no escurinho do cinema, ela faz o que quiser, menos sexo. Eu acho, particularmente, o namoro santo uma tortura. Porque pensa, é igual você ir num buffet à vontade e não poder comer nada. Ou então poder comer só a salada, porque a parte boa você não pode agora. Você tem que casar. Eu preferia nem ir no buffet, eu fazia um omelete lá em casa mesmo, tá bom demais. Então, o que, seria a corte? Em que, que ela diferencia do namoro, namoro santo? Quem que é essa tal dessa corte? A corte, ela vem da questão do cortejo, de cortejar. Antigona, sabe? De quando o filme era preto e branco ainda. A corte, ela tem um pressuposto de você conhecer a pessoa primeiro, para depois ter um relacionamento com ela. Detalhe, corte é um princípio de honra entre duas pessoas relacionadas com Deus e com todo mundo envolvido. você fala, peraí, quem que tá envolvido? A sua família, seus amigos, os seus líderes. Joga chiclete na cruz a pessoa que entrou num relacionamento e não mudou com ninguém. Não mudou com a família, não mudou com os amigos. Quando você conhece alguém, você já tem que conhecer o povo dele, ele tem que conhecer seu povo. Então tem gente envolvida. Principalmente se a pessoa tem uma vida na igreja. Tem lideranças, tem o próprio corpo, tem o ministério da pessoa, se ela tiver um ministério. Então vamos lá. O que é esse princípio de honra? Você tem um propósito. Propósito é objetivo. Você conhece uma pessoa, você se sente atraído por algum aspecto dela, físico, mental, intelectual, familiar, sei lá, e você começa um propósito para casamento. Quê? Eu tenho 15 anos de idade, o que eu vou querer com casamento? Agora eu que vou te perguntar, o que, que você vai querer sem o casamento? Porque se você for só começar um relacionamento porque você não tem nada pra fazer, ou porque você tá gostando demais da pessoa, você tem dois caminhos aí. Um, que é usar a pessoa como um passatempo, nada que um Candy Crush instalado no celular não resolva. E o outro é você gostar tanto da pessoa, mas já esperar o fim. Já esperar que aquilo não vire, que aquilo não vá pra frente, que você acabe ficando com outro. Esse é o problema. Nosso coração, ele fica exposto demais no sistema de mundo de relacionamento. Aqui no Brasil, a gente tem esse aspecto de qualquer coisa troca, de relacionamentos muito rápidos, sem contar com os nossos próprios sentimentos. A gente entra num namoro, a gente entra numa ficada e acha que aquilo ali vai ser só por agora. Mas de repente você está envolvido e você está com um sentimento, você está sentindo algo, você quer algo. E aquilo quando acaba e de uma forma assim destrutiva, vai tirar o seu coração um pouco do brilho. A ideia de Adão e Eva é maravilhosa, onde o homem é único para a mulher e a mulher é único para o homem. Todo mundo quer ser bem tratado, bem cuidado e receber um amor recíproco. Ah, não ser os masoquistas, né, que quer amar sozinho, aquele amor platônico, que a pessoa, você morre por causa dela, chora horrores, a pessoa não tá nem aí pra você. Eu acho isso muito triste, e eu vou ser honesta. Um Deus que se deu de amor por você, ele quer para você excelência em todas as áreas da sua vida, incluindo o relacionamento. Então a corte, ela é um propósito para conhecer alguém diante de Deus e das pessoas com que você convive, para saber se essa pessoa dá certo com você. Tocar real. Ninguém fica ruim, fica mal, fica chato quando você troca uns beijos com a pessoa. Porque vem um hormônio dentro de você, uma cegueira de paixão mesmo, que a pessoa fica maravilhosa. Você fala, ai que lindo ele comendo de boca aberta. Olha lá que gracinha ele escrevendo tudo errado no WhatsApp. <laughs> e aquilo geralmente te irritaria, ou às vezes você não quer alguém assim. Principalmente, qual que é o seu sonho de vida? E qual que é o sonho de vida do cara ou da menina que você gosta? Tem a ver? Às vezes, o seu sonho é viajar ao mundo e o sonho da pessoa é ter uma fazenda. E aí não vai ter como, porque ou é o porco morre de fome ou o seu passaporte vai só até Araguari. Ou só até ali é o próximo sítio. A maior questão emocional das pessoas é o quanto elas estão dispostas a dar e não escolhem bem o que vão receber. A corte, ela serve para você conhecer a pessoa sem essa cegueira da, da carnalidade você não beija, você não transa, você não agarra, justamente para que você possa saber quem é a pessoa de verdade. Se ela gosta das coisas que você gosta, se ela quer ir para onde você quer ir, se ela respeita o que você respeita e, principal, se ela gosta de você do jeito que você é. Porque, honestamente, entrar num relacionamento para mudar é melhor nem entrar. Quem tem que fazer as mudanças em você é você e não alguém que você quer ficar. Então, a corte, ela traz esse propósito de se conhecer honrando a pessoa, honrando a família dela, honrando os líderes dela e honrando a si mesmo. Antes de entrar numa corte, vamos supor, tô lá na vida, andando, aí eu olho um cara, falo, gostei dele. Começo a orar por ele. Que? Orar? Como assim? Deus, quem que é esse moço? Quem que é esse rapaz? Ele dá certo comigo? A gente tem a ver? me mostra se eu realmente posso orar para ver se é da sua vontade que ele e eu tenhamos alguma coisa. E aí eu começo a orar por ele, o tempo que eu achar melhor. Ou o contrário, o moço ora pela moça. Em algum momento, vamos supor que tenha vindo. Ele vai chegar em mim, ou eu vou chegar nele, ou em alguma conversa. Nós vamos descobrir que esse sentimento é recíproco. Ou vamos propor um tempo de oração. Antes de entrar em corte, você tem que orar para saber se é da vontade de Deus que você entre nesse compromisso. Porque apesar de não ter a parte do agarramento, tem a parte do compromisso, da responsabilidade, do cuidado e do carinho. você fala, mas pra que, que eu vou entrar num negócio que só tem a parte difícil e não tem a parte boa? Exatamente porque a paixão vem de sofrimento. Já viu Paixão de Cristo? É a parte que ele sofre paixão, ela traz aquele desespero. E o que Deus quer para você é uma coisa tranquila, uma coisa recíproca e que te faça feliz, não te faça sofrer. Se for para sofrer, tem um compromisso com o lençol de elástico, ou então com os boletos, ou então vai brigar com sua mãe. Mas você não vai entrar num relacionamento, mudar a sua vida, gastar seu tempo com uma coisa que vai te incomodar, vai te machucar e você nem sabe onde vai chegar. Então, a primeira coisa da corte é orar sobre ela, você e a pessoa interessada. Depois, se vocês sentiram paz, aí vocês entram no compromisso de corte. Conversem com os líderes, com os pais, com os amigos mais próximos, talvez, porque isso vai depender da maturidade deles. Quem nunca teve um amigo que falou, não, não vai lá não, pra depois ir, né? E às vezes eles também não têm a maturidade para te dar um conselho legal. Então você vai falar com Deus, vai falar com a autoridade na sua vida, pode ser seu pai, sua avó, seu tio, e com os seus líderes, seja pastor, seja líder de célula, seja alguém que te ajuda a chegar mais perto de Deus, é essa pessoa. Quando você juntar e conversar com todo mundo, se todo mundo falar, oh, realmente vocês têm a ver, pode começar, aí você começa. E aí começa como? A conhecer, a conversar. Se você sabe que você não presta, leva alguém junto. É uma vela mesmo, mas leva. Agora, se você sabe que você pode se controlar e você quer conhecer melhor a pessoa, então vai, conversa com ela, conheça melhor, usa o WhatsApp, sai pra ver um filme. Mas a verdade da corte o segredo da corte, a única regra da corte, porque as pessoas têm medo de entrar na corte porque pensam assim: ai, ah, é cheio de regra, cheio de lei, chega, eu não quero. Eu quero ser livre. Então, qual que é a revelação da corte que eu quero trazer para você hoje? Se envolva primeiro com Jesus. Tenha um relacionamento com Ele. Ora, tenha comunhão, lê a Bíblia, peça para Deus, ouça louvores. Tenha um relacionamento com Jesus. Você não sempre quis que alguém morresse de amor por você? Ele morreu numa cruz para poder te dar o melhor dessa vida. Então, você tem um relacionamento com Jesus. Se você tiver intimidade com Ele, Ninguém vai te dizer o que fazer na sua corte, porque o próprio Jesus vai colocar no seu coração o que é melhor para você. E não pensa que isso é absurdo. O meu corte já tem um ano e oito meses que nós estamos em corte, ele é da Coreia do Sul. E ele me ensinou que lá, corte é o tipo normal de namoro. Às vezes a gente fica pensando, ah, isso é ridículo. Não é, é cultural. Às vezes você fala, meu Deus, eu não posso ficar com alguém a vida toda sem saber se ele beija bem você pode. Porque eu tenho certeza que Deus vai te colocar o melhor tipo de pessoa na sua vida e que vai suprir mais do que o beijo que você quer. Vai suprir o que você gosta, como te tratar, respeitar sua família e o principal, querer construir algo com você, não destruir nada que já existe. Esse vídeo eu falei muito e eu vou fazer mais sobre corte, se vocês quiserem. Aqui abaixo vai ter algumas referências sobre corte também, mas o principal da corte é que você entenda que não é um namoro, não é um namoro santo. É um relacionamento que envolve Jesus primeiro e que você olha para a pessoa com respeito, com carinho e pensa se ele for guardado para outra pessoa, se você não está afanando ele, ou se você foi guardado para outra pessoa, se você não está se desrespeitando. E quando a corte termina, ela termina bem, porque você não fez laço de alma com ela. Você não fez nenhum tipo de intimidade que vai rasgar o seu coração. É tudo muito mais amigável. E você pode continuar até na sua vida, estar no relacionamento, estar tranquilo diante das coisas de Deus e ainda se sentir amado e respeitado. Essa é a ideia, esse é o propósito. Então, procure mais sobre corte, porque eu acho que a tentativa de namoro, ela já existe há muito tempo, mas eu vejo muito sofrimento. E nessa nova realidade dessa oportunidade é uma opção que você tem. Você não é obrigado a fazer. Mas nessa opção, a gente se protege mais. E tá num relacionamento protegido é um pouco mais saudável pro nosso coração. Então você tá aí, você tem uma opção de relacionamento. Acorde. Tchau, obrigada.